Petite promenade de santé Salut Aujourd'hui on fait une petite vidéo sympa pour vous montrer le côté what the fuck du Japon. On va tester les choco potato, les frites au chocolat qui sortent au McDo aujourd'hui. Tout à fait. Donc euh, on a l'air super excité d'y aller. On super pressé. <laughs> C'est clair. Ça a l'air super bon. Ouais <laughs> Ouais, autant dire que euh, moi, euh, les oh. frites au chocolat, ça me tente pas trop, mais bon. Chocolat blanc, chocolat au lait petit mélange sympathique. <laughs> Donc on verra, on va vous faire ça en avant-première et, euh, et puis vous verrez nos réactions en, bah, en live quoi. Voilà, nos réactions de McDo. Allez On va d'abord regarder s'il y a de la place. Alors ici c'est courant, tu peux mettre tes affaires pour euh, entre guillemets réserver la place. On te volera pas. Et du coup, euh, commander après quoi. Donc voilà, on laisse les affaires. Et on va pour commander. Non, ça va, je... Elle a oublié d'appuyer sur le bouton play. On ah, recommence. Donc en fait, s'il y avait euh, de la sauce comme ça, là, tu vois, là c'est du chocolat blanc et là c'est du chocolat au lait. Et tu claques comme ça et t'as plein de chocolat C'est sur tes frites, comme ça. Tu vois, là ça coule. Mmh. Mmh. Et ensuite, tu manges. Euh, je veux pas. Même on a des. On y va comme des sauvages avec les doigts pour la première. Avec, ouais, avec la première. Euh. Alors une bien chocolat c'était s'il vous Comme ça moi je m'en fous. <laughs> Attention, on, on va. Laisse moi, c'est la mienne. <laughs> on va très goûter en même temps. Parce que vous êtes pas. Ah la longue, à la papaye. Ah, ah. Je J'en fais pas ça tous les jours, mais euh, ça, ça va. Ça passe, mais c'est quand même chelou. Ce bizarre, c'est du sel derrière, genre plus... Non, moi je suis pas fan. Bah c'est pas dégueu. tu manges n'importe quoi. C'est pas dégueu, mais... Non, je suis pas fan. En fait, le chocolat est bon, mais dès que t'as le goût de la frite, ça vient tout... Euh, ça. Tout gâché. non, je suis pas fan. <laughs> Les je veux bien, mais c'est pas bon. Pique le Non, mais il faut que je goûte, tu vois, faut que j'en mette plusieurs fois dans la bouche pour. Bah oui. Pour dire. Hein. En fait, le chocolat chaud est bon. Mais t'as le sel qui vient t'agresser la chocolat C'est chaud c'est parce que les feuilles sont chaudes C'est parce que les feuilles sont chaudes. Quand je dis. Euh, <laughs> mais. Je m'attendais à pire. Ah, moi, je pensais que j'allais le recracher, mais. Dodo. Hein. <laughs> je te le laisse. Hein. je vais pas manger tout ça. Hein. Bah vous deux, <laughs> vous avez l'air de guider. mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. j'aime bien, mais j'en rachèterai pas. Ouais, c'est Parce que tu comprends le principe. Moi, j'en rachèterai pas du tout. Pas, elle arrête pas de te prendre aussi. trop drôle. Comme, je dis, faut que j'en mange plusieurs pour bien. Euh, Peut-être que tu vas devenir addict. Genre, je me dis, peut-être plus t'en manges, plus t'en. sais, plus t'aimes bien. Comme les pâtes, les chips la patate douce. Alors que. <laughs> J'essaye, mais non. C'est le mauvais, hein. je vais prendre les frites normales, hein. Sans chocolat, s'il vous plaît. <laughs> Euh, voilà, c'était les choco potato. C'est ça. Est-ce que ton avis a changé, Sabrina Complètement. au début, je pensais que ça allait parce que le chocolat est pas mauvais et ça donne un petit goût sympa. Et 5 minutes après, clairement, je me grosse envie de vomir. C'est <laughs> grandi dans mon estomac. Ah <laughs> je suis à deux doigts là. Donc, euh, on en vous savez pas les frites au chocolat. Bah, c'est marrant au début, mais après le corps, euh, c'est pas <laughs> Il dit non. Ça Non, mais elle veut retester. <laughs> Euh, je sais pas si j'aime, euh, je sais pas si j'aime pas, je sais pas. <laughs> je suis <laughs> tout. Qu'est-ce que mon corps depuis <laughs> C'est ça. Euh, moi j'aime toujours pas. Hein. Au moins. Je on ne mangerait pas, genre, pas. Hmm. Au revoir McDo. Prenez, premier épisode de What the Fuck Food du Japon.